olmazdı. Onlar, onlar, onlar. Bir dəqiqə, bir dəqiqə danışırdı qeyd alanda. Özəl təqdim eləmirlər. var. Aa, nereden oldu? Hiç ne zek geldi. Evet, zek geldi yoksa. Alem. Yok. Yok. Türkiye'de bir kutak yani. Kuzukların O villalar, qoydular, qalışca, qoydular, bax, bax, mənə, biricdən mənə. Ona görə mən təqib olmaram. Bu, onlar da öz, özlərini təqdim eləmirlər, hamamağa məlum olduğunu, qeyri-rəsmi, məlum olduğuna görə icra hakimiyyəti nümayəndələr. Amma familiyaları demirlər. Nə səbəbə, hansı əsasa gəliblər, onu demirlər. Niyə gəliblər, hansı göstərişdə onu da demirlər. Kağıdı niyə göstərmədilər, mənim üçün maraqlıdır. Mən də Azərbaycan qanunlarını gözəl bilirəm. Qanuna tabi olan, riayət edən şəxslərdən biriyəm. Mən də qanun əsasında vətəndaş hüququma istinad edib soruşuram ki, nə məqsədə gəlir? Ona görə 102 xidmətinə müraciət eləmişəm. Yəqin ki, onunla bağlı gəlmişəm. Bunlar gəlirlər bir dəfə, bizim özümüzü təqdim edilir. Hətta məni təqib eləməyə, mənəvi təqib eləməyə addım atdılar ki, mənəvi hərəkət. Bunu mən eləmədim. Verbo. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Mən gedirəm. Mən hara mən söz deyirəm. Bir dəvətlə siz dövlətin məmurluğunu formadasınız. Siz özünüzü təqsiniz. Azərbaycan dövlətinin gerbin başınızda gəldirirsiniz. Biz də o biz də o gerbin qarşısında dizimizi qoyub yerə ona xidmət edən şəxslərim. Mən sizlə hara deməyə hə. getsəm, məni hə. keçəniz maşına. Bəli, hara deyirsiniz gedirəm. Allah biz maşına gedirəm. Bəli, hara deyirsiniz gedirəm. Amma mən polisə gedəcəm. Ha, polisə, polisə, polisə. Prokuratura, milli təhlükəsizlik bura gedirəm. Polis icra hakimiyyətinə getmirəm. Polisə. Milli təhlükəsizlik idarəsinə, Ağcabəd rayon prokurorluğuna, Ağcabəd rayon polis idarəsinə. Bura gedirəm. Amma Ağcabəd rayon icra hakimiyyətinin Batısı Şahin Məmmədov korrupsioner olduğuna görə mən ora getmirəm. İcazı versen ben de senden o. Buyur. Araba bir polisle götür. Ya aşinayım apa. Nasıl sen benden yaşlanma. Yok tanıma. Ben tanımak istemiyorum. Zaten her şeyi.